Thank you. aniga tan samiirka faraya daluu ku dilan haddana sabaya wixiiseyga aan mar kale saxaya jacaylka siran sabootinaya naftiisiga tan samiirka faraya daluu ku dilan haddana sabaya wixiiseyga aan mar kale saxaya jacaylka siran sabootinaya deegaanada baataan tirada sudaya soo yeelki tagaan u soo dardhigaya suudhan taagan siman cadlan saadalaagan dayran dayran suuba nuuran sa'fan heegan sidka duuban sanada baataan tirada saxaya soo yeelka tagaan u soo dardhigaya suudhan taagan siman cadlan saadalaagan إيران دايران صوبا نورا سقفا هيجن سيد كندوبا سندو باتان ترى سوغيا ديال كتاغان وصدر ديغيا سودان تاغن دايران دايران galabaan kaas soodalayaa sagalka da'ayaan u sahan tegayaa udbihii sumay baan si baaq mariyaa salaan dheerban sarow korayaa basii galabaan kaas soodalayaa sagalka da'ayaan u sahan tegayaa udbihii sumay baan si baaq mariyaa salaan dheerban sarow koraya isanada baataan tirada sugaya soyaalki tagaan u soo dardhigaya suudhan taagan ziman cadlan saada laagan dayran dayran suuba nuuran sacfan heegan sidka duuban sanada baataan tirada saxaya soyaalka tagaan u soo dardhigaya suudhan taagan ziman cadlan saada laagan sanada bataan tirada sugayaan dayaalki tagaan u sadar dhigayaan suudhan taagan siman cadlan saada laagan sayran dayran suuba nuuran sacfan heegan sidka duugan sanada bataan tirada saxaya dayaalka tagaan u sadar dhigaya suudhan taagan siman cadlan saada laagan செய்கிறந்த இறன்